Muy buenas tardes. Les tenemos un mensaje de los Reyes Magos. No dura ni medio minuto. Esperemos que les guste. Los Reyes Magos nos mandaron una carta escribiéndonos, queridos mensajeros urbanos, por favor avisen a la gente y a los niños que ya no nos manden sus cartas en globos, porque aunque sí alcanzamos a leerlas todas, pongan atención en esta porque sí las leen todas, desafortunadamente no alcanzamos a agarrar todos los globos y muchos de estos vuelan y vuelan hasta caer en el mar. Un globo puede recorrer hasta 3.000 kilómetros y por esta razón, aunque lo lances en una ciudad, es muy probable que caiga en el mar. Es decir, de aquí a Acapulco son 300 kilómetros y un globo puede volar hasta 3.000 kilómetros. Así es que es muy probable que el globo que lances caiga en el mar. Desafortunadamente muchos peces los confunden con comida, lo comen y terminan ahogándose. Este año, por favor, no manden sus cartitas en globo, las pueden meter en calcetines, en botas, prender una vela o hasta decir su deseo dentro de una burbuja y soplarla. Y de esta forma los Reyes Magos leerán su cartita. Por favor hagamos conciencia y no la mandemos con un globo. Gracias por su atención.